Har du lyst til at lave noget sjovt? Ja. Silas, jeg skal nok løse det. Det gør jeg altid. Du skal ikke bekymre dig. Okay?